accept accept accept یعنی پذیرفتن accept allow allow allow یعنی اجازه دادن allow ask ask ask یعنی پرسیدن یا درخواست کردن ask believe believe یعنی باور کردن believe borrow borrow borrow یعنی قرض گرفتن borrow break break break یعنی شکستن break bring bring bring یعنی آوردن bring buy buy یعنی خریدن buy کن کن کن یعنی توانستن can cancel cancel یعنی لغو کردن cancel change change یعنی تغییر دادن change clean clean یعنی تمیز کردن clean cook cook یعنی غذا پختن cook complain complain یعنی شکایت کردن گلایه کردن complain confirm confirm یعنی تایید کردن confirm count count یعنی شمردن count cut کات یعنی بریدن یا قطع کردن کات دنس دنس یعنی رقصیدن دنس درو درو یعنی کشیدن رسم کردن درو drink drink یعنی نوشیدن drink drive drive یعنی رانندگی کردن یا راندن drive eat eat یعنی خوردن eat explain explain یعنی توضیح دادن explain feel feel یعنی حس کردن feel fill fill یعنی پر کردن fill find find یعنی پیدا کردن find finish finish یعنی تمام کردن به اتمام رساندن فنش فالو فالو فالو یعنی دنبال کردن فالو فکس فکس یعنی درست کردن یا تعمیر کردن فکس forgive forgive forgive یعنی بخشیدن مورد اف قرار دادن forgive forget forget یعنی فراموش کردن forget give give یعنی دادن give go go یعنی رفتن go have have یعنی داشتن have hear hear یعنی شنیدن hear hate hate یعنی متنفر بودن hate kill kill یعنی کشتن kill know know یعنی دانستن know learn learn یعنی یاد گرفتن learn leave leave یعنی ترک کردن جایی رفتن از جایی یا رها کردن leave listen listen یعنی گوش کردن یا گوش دادن listen live live یعنی زندگی کردن live look look یعنی دیدن نظاره کردن look lie lie یعنی دروغ گفتن lie make make یعنی درست کردن البته معانی بسیار زیادی هم داره ما فقط اصلی ترین معنیش رو اینجا مطرح کردیم make need need یعنی احتیاج داشتن need open open یعنی باز کردن open organize organize یعنی منظم کردن ترتیب دادن organize close close یعنی بستن close pay pay یعنی پرداختن پول چیزی رو دادن pay play play یعنی بازی کردن play put put یعنی قرار دادن یا گذاشتن put rain rain rain یعنی باریدن rain read read یعنی خواندن read reply reply یعنی پاسخ دادن به معمولا یک ایمیل یا نامه reply ران ران یعنی دویدن یا اجرا کردن ما اینجا معنی دویدن رو استفاده کردیم و تمرین میکنیم ران say say یعنی گفتن say see سی یعنی دیدن سی سل سل یعنی فروختن سل سند سند یعنی فرستادن سند ساین ساین یعنی امضا کردن نشان گذاشتن ساین سنگ سنگ یعنی آواز خواندن سنگ ست sit یعنی نشستن ست سلپ، سلپ، یعنی خابیدن، سلپ سلپ یعنی خوابیدن سموک، یعنی سیگار کشیدن سموک speak speak یعنی صحبت کردن speak spell spell spell یعنی هجی کردن یا spell کردن کلمه به کلمه گفتن حرف به حرف گفتن spell spend spend یعنی خرج کردن صرف کردن spend stand stand یعنی ایستادن stand start start یعنی شروع به کار کردن شروع کردن start study study study یعنی درس خواندن مطالعه کردن study suggest suggest یعنی پیشنهاد دادن سجست swim swim swim یعنی شنا کردن swim تیک تیک take یعنی گرفتن تیک تاک تاک یعنی صحبت کردن تاک تیچ تیچ یعنی درس دادن یا یاد دادن تیچ tell tell یعنی گفتن tell think think یعنی فکر کردن think through through through یعنی پرتاب کردن through translate translate translate یعنی ترجمه کردن translate travel travel یعنی سفر کردن travel try try یعنی امتحان کردن تست کردن سعی کردن try turn off turn off turn off یعنی خاموش کردن turn off turn on turn on یعنی روشن کردن turn on type type یعنی تایپ کردن type understand understand یعنی فهمیدن understand use use یعنی استفاده کردن use wait wait یعنی صبر کردن wait walk walk یعنی قدم زدن پیاده رفتن walk want want want یعنی خواستن want watch watch watch یعنی نگاه کردن watch work work work یعنی کار کردن work worry worry یعنی نگران شدن worry write write یعنی نوشتن write waste waste یعنی هدر دادن یا هدر رفتن waste wave wave یعنی دست تکان دادن wave worship worship یعنی پرستیدن یا عبادت کردن worship win win یعنی برنده شدن win where wear یعنی پوشیدن wear wash wash یعنی شستن wash